સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજના ઘરકણ ખાતે આવેલ પંચદેવ મંદિરનો પચીસમો પાટોત્સવની ધામધૂમપૂર્વક ઉજવણી કરવામાં આવી પ્રાંતિજના ઘડકણ ખાતે આવેલ પંચદેવ મંદિરના પચીસમા પાટોત્સવની ધામધૂમપૂર્વક ઉજવણી કરવામાં આવી હતી જેમાં એકત્રીસ યજમાનોએ ધર્મ લાભ લીધો હતો તો દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ મંદિર વ્યવસ્થાપક કમિટીના સભ્યો દ્વારા સુંદર આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું તો ગડકણ ગામ સહિત આજુબાજુમાં રહેતા ધર્મપ્રેમી લોકોએ ધર્મ લાભ લીધો હતો જીલ રાવલ જેડેશ પ્રાંતિ છે